catastrofico dell'umanità

Clorofluorocarbonos, sino más alones, metilcloroformo, hidroclorofluorocarbonos, que son otras sustancias Estoy segura de que un grave peligro nos amenaza. Estamos definitivamente perdidos.